want want خواستن want I want a coffee please I want a coffee please I want یعنی من میخواهم a coffee یک قهوه please لطفاً I want a coffee please من یک قهوه میخواهم لطفاً I want a coffee please I want a coffee please Do you want anything else? Do you want anything else? Do you want یعنی آیا شما می خواهید anything هر چیزی یا چیزی else دیگر غیر Anything else یعنی چیز دیگری یا چیزی غیر از این چیزایی که الان وجود داره. Do you want anything else؟ آیا چیز دیگری می خواهید؟ Do you want anything else? Do you want anything else?